Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni Yasin nak share cara buat FBS untuk minta derma dekat Facebook. FBS minta derma dekat Facebook, boleh lah. Okey, so first buka Ads Manager. Tunggu dulu ni. Lepas tu, hampa tekan create. Tekan engagement, tekan continue. Lepas tu, ha, ah, ni rename. Ni tak ada apa, ni jahilin derma. Tutup ni campaign, campaign budget. Yes eh? So budget hampa letak lifetime Contohnya budget ni ikut suka lah Nak tak sehari 50 ni pun boleh Tapi jangan risau Ni caranya nak tunjuk adalah First okay, Kita run hari Khamis Malam Malam Jumaat Dan habis hari Jumaat petang Okay tak? So kita start malam Jumaat Pukul berapa? Ha, 8 8 malam Malam Jumaat Hingga ke ha, 6 petang Jumaat ni tak ada 14 Disember sorry kita ambil ni 7 lah so satu hari je ads ni set satu hari saja 50 minit satu hari lepas tu hampa pilih majid mana yang pernah target contohnya ni majid dekat Umar Isin Umar Jitra majid Syarifah eh, Fatimah please lepas tu tekan ambil satu month saja spot name ni gender ambil match So basically kat sini kita dah tahu kita nak target orang mana-mana lelaki yang berumur 18 ke 65 masuk dalam kawasan ni Mereka akan nampak iklan kita So itu salah satu cara untuk target orang buat iklan Target buat iklan macam mana jadi susah Target buat iklan Target buat iklan menderma dekat Facebook ads Sebab basically kita tahu lah siapa-siapa yang pergi masjid berkemungkinan ada ah, basically marketing ni based on sangkaan lah kita sangka orang yang pergi majlis ni mungkin suka sedekah so dengan kita buat ads masukkan kawasan depa tu dapat grab lah attention ha itu saja daripada Yasin siapa rasa video Yasin bermakmat tolong like komen dan share kepada semua orang khususnya yang buat yang cari donation ni sangat sesuai dan masjid sendiri pun sesuai buat ads ni even para-para admin masjid pun Yasin syorkan hampa buat cara ni setiap hari Jumat hampa run ads 50 minit sehari sudah supaya bila orang main masjid hampa dapat iklan ni so tak, walaupun dia tak bagi secara fizikal mungkin dia bagi through online on pay apa semua-semua e-wallet apa semua-semua tu lah ok itu saja dari sini bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yeah.